О, ще цех самоуби за малко. О, пием колко? 14 минути, значи почна и се да тече, чуе. Right. Не си тука, голово. Son of a bitch. can't find me never. Обата аз съм убил, <laughs> те не пъти ако скочи от високо. Не бе, имам шанс страна. Малък, но имам. Но ти кажа, че ти <laughs> беше пред мене, докато влизаше в изградата. Сега че. О, oh, шит! shit! Run! Uh, uh, ah, Ай сега пак чакаме нас. Не трябва да си издаваш човек. Принцип, защото аз веднага усетих къде беше. Защото е, аз не... Аре там на Елана, е тука върху ходилника, нека. Е така, я му искачи отгоре, не. До ходилника, е така, прон и камф. Шар, готов ли си? Но, две, три, четири, <laughs> пет, шест, седем, осем, девет, десет. Never can be fine. Значи имаш една минута и 40. Добре. да стрелям. Преди да мога да седиш по главата. Бате колко е тесно, тука не мога да се завърта. <laughs> Такъв промблок навсекъде. Аз как се треснах, че с моя труп бате. Е. Ето не е такова. О, фак. 50 секунди. А, веле! Мгм. Ah, give me more time. This game hates me. А не знаеш, че като изтеча тези секунди, аз стрелям и почвам да те чейсвам, ти нямаш право да ме убиваш само найф. Аз им прото стрелям. Alright, нинджа тайм. 20 секунди. Фак! <laughs> 23 ако. Се криеш, бе, Шест, пет, четири. <laughs> Две, едно. Alright, let's fight. <gasps> Behind, really? Не. Видя, видя ли ме Кюкан? No. Дин. Че, аре, на началния спот сме. Ми, значи не ме видя къде съм. Та, хубаво, аз там си похвала пак. През цялото време те виждах и викам, he saw me, he'll kill me, аре, на, на началния спот. Буп. I'm prone, yeah? Go. Едно, две, три, четири, 5, 6, 7, 8, 9, 10 maybe. yes. Батъл мап е много кофти. Има някои мапове, дете по-готини за крине. All my bitches call me Molly. Надявам се тук да няма такова антикемп. Не, не, няма, аз лежех без да мърдам доста време. Е, дестяем. Не мога, не мрамира, намиране, бате. Това мап е много кофти, много треви. Много дубки, бате. И мога легна некъде батко и... Untouchable, uncatchable, untouchable. Forever. Да, почти. Нещо тако. The master of disguise. Да, съм убия. С май дек. Як. Спокойно. А спокойно, даже аз не съм там. Знам. Keep finding me, bitch. Имам на 50 секунди. Деме. God damn it. И за да you starting chase me, аз имам право само knife, ти имаш право да ме стреляш. Yeah, yeah. Бате, сега аз съм много тъп. Само едната част от мапа преобродих, другата не съм. А ти може си някъде in the toilet. Някакъв кемпинг. А минало ли съм пред тебе до сега? Не, никога. You probably know where I am right now. Имаш 20 секунди. Я. Да. Pretty fucked up. Ако искаш да ти подскажа. Не, не, не. Няма, аз не ти подсказвам. Има един, който е влезнал. Фак я. Трябва го садаме, значи. Айде, стече ти времето вече. А, тъква е малко си поиграме. Айде, си им право на нож. а то влезе нищо, ние си продължаваме. А, той е отгоре. О, вау. Ти беше горе. Знам, но аз избегах. О, вау, той ни прави на лук. Так, промнеш наистина на 60 HP. Oh shit! Really? Little jump. Трябва да си го взема команда, защото на, на 3-4 път чех съм опия. Сапи той играе, ле, ле. Вие двамата сте срещу мене, бе, момче. Аре, стига, бе, гледай. Аз го сипвам с тези рафейки. Е, това е, беше преди мой. О, и то мен ме взе. Как ме взе, бич? Хакър. О, вау! Точно, вате. What the fuck? Thermal scope. Unlocked. Oh, come on. I'm about to get you. Само ти кажа, че сега колечко, които не ще знам. А, че съм снимал това hide and seek когато играхме бат. Не знам. Тролско, да. Снимах. Даже и това. За Anticamp, къде беше за това, когато ти започна. Където ти създаваше това. Последната там. О май гаш. Ей, UAV двой. А, шит! Ще да те бекстебна, наистина. Package incoming. Mogę? Ja tak. Cracker package fast. Oh wow, you fucking camping dude. Ah, such a good toy. Run, run, run this bitch. I'm running. Oops. Oh shit, why me? What? Marty, don't go. Het gaat met troll van wedstrijd, het wordt die put, <laughs> <laughs> eh, Аз съм 14 пек, what the fuck? What the fuck? Мисля, че ти го е взял. Ма не, то не е мой. О, да! Скънах се сам, not so bad. Wow. <laughs> not so bad. Видя го къде е толкова курвата. Don't kill me. said don't kill me, bitch. Bitch. Ти трябваше да видиш тази Точно както го каза. Омага. Значи, както го каза Бич, той точно е така, се е хвърлил някакъв такъв, някакъв човек, бате. и напълно, той падна, бате. Oh, shit. Don't go ask drums at many what? Too much YOLO. Too much YOLO. Го, аре се намериме, намериме не къде ще. Къде се чакам? А, при хладилника. Starting place, no killing. Yes, yes, yes. Знаехме, че съм снайпер, клес той не е. Внимавай той двамата да не ни вземе сам. Това ти ли си? That's me, that's me. Ела насам, бързо, бързо, бързо. Идва, идва, идва. Kill me. Run. Про не е тук, аз от, и ти от другата страна. Про не е там бързо. Oh shit. Okay. Okay. I got Leave. Maycock, so Leave. Bitch. you Maycock to catch it. We we wanna play alone. One on one. Primates. When Lol. Forever alone. Laugh of death. Forever. Laugh of life. Bitch. <laughs> oh wow, Vice Vet death sounds a noble and noble. No rage. Leave please. Oh shit, that is how I spell. Wish best English. You all no find us no more. Arabics. GG. Като да стрелям в кръка, дали ще умреш? Uh, don't you do it, man. Аз само пробвам малко така. Не, не. Ето, пробвай. Ow! Bad idea. Okay, you found me. Bitch. Switching spot. Бързо, run. Това ти ли си, run. <laughs> yes, I am. I'm with the tiger. Уу, найс. Oh, Ай, ето, бързо, тихо са ходи. prone here. prone, bitch! Не ми се кълбал. Ела е така. Ела тук, тук, тук, тук. Там се виждаш, ела насам. Е, е, е. Още, още. Още. И застани така до стената. Аз ще гледам за тебе ти пред мен. О, шети. Е, е, е, е, снайпа. <laughs> Батито. Не, не, не, не. Идва. Беше е горе. <laughs> Run chaining squad. На старото место, на старото место. Go. Go. Go, go, go. That's so fun. Yes, I know. Oh, shit. Oh, shit. Double kill. Go. Чакаме се при танка, знаеш къде? Е? Оня си пуска кер пакетча. А, малко така запомних. А, да, сега сетих. Yes, yes, yes. Чакам се там. Не трябваше да промваш. Who win? Bitch. Oh my god, third place. Bro, leave, please. Jason. Ah, shit, чай. Не, няма как да пише. Alright, let's go. Go private match, dude. Го. А, мисля, че си ти. No. Аз вече съм друг такъв. No Tiger, мисля, че. Или той е Gen Tiger. Red Tiger. Camo. Ah, Oh. shit! О, Прилича ли на него въобще? Ага, един и същи ще. Ah, shit. Я чай, чай, чай, чай. Имам и- една идея. I'll change into Spetsnaz. Как ще стане така? Switch Sniper. И ела в къщата, нали ме видя откъде те взех? А, ще взех Assault Rifle пред нищо. Като ме вземе, спомвам снайпер, аз вече съм свичал. Оп, оп, оп! Аз супер, как с тебе? А, yes, снайпер, окей. Let's go. Let's go. Там, там дето съм те взех. Там съм. В малката сградичка. The Lillo House. chance I'm not in the name. Oh, oh, oh, oh, oh. oh. there you are. Let's go, let's go, let's go. Yeah, it's a good time. Run to the shadows, run to the shadows. Shit. I got the Glock. Let's go. Сгок ли сетка, сгок асом сарафики. Сей. Треба внимаваш много шут са фактор. О, и нека хочеш ли за вече? Само да не ми дойде зад мене по случайно. Nasce qua. What? Hadka, hadka, sta. Nasce qua, sto, tle, ovo, desno. Alright, let's do this. You're so bad. We know. They Тихо, тихо. Holy shit. Nessa почне да пише. Сега сме четирима. Не знам. Shit. Ой, рън, рън тук, орд. Nice <laughs> camp. Аз какво пише? Are you gay? <laughs> Малко не е ли трудно. Аз това го снимам, да знаеш. Още го снимам. Окей. Спокойно, аз няма да издам. <laughs> Айде, бат. От тук. Никой да не ме мисли за гей, аз имам си гадже, така че... Жена с пълни големи цици и с този Да, аз съм. много голям гъс. <laughs> Ако гей не беше така, как се, се пише, ама нищо. Не съм, не съм. Right, stay in shadows. Е тук, лей, лей. Alright. Nobody sees us. Чакай. Е Малко тук. е трудно за снайп. Чакай, не. Switching, switching. М. Ето ми. Миле. Сега никой да не ме вземе. Стой. I'm in the shadow. Okay. it's an awesome uh, campaign. I need it. Bulgarian campaign. So sorry. I took I thought I started wrong. <laughs> Oh shit, I can't burn. Oh, I can. There we go. Малко не мога да видя толкова добре, ама нищо. Не, не, не. Не, т- не трябва да се движиш. Аз се вижда даже. Okay, Captain Price. Е, You have a nice camp. <laughs> Чай, не, ще напиша чай. Go е. it. Йоу. Гей, глей. Абе, някой ми звъни вече, ай. Нищо, то няма ни на мен. и на мене. Тук ли сме партньори? Готов. Уе. Уе. Кого? О. Убил. Убил ли ни? Е? Да. Sorry, гей бой. <laughs> Нищо, аре аз съм афъка две минути, само слизам додолу. Той и аз трябва да слизам додолу. Аре.